mau minum arak deh. Nah, mau minum, mau minum, mau minum, mau minum. 근데 Madali matao. Madali matao liwanag sa dapat ko. Wala pa naging. Sa 妹妹，兄弟，大佬，你要怎么来？你要怎么来？我尽量去。那个，那个，你要 Por Así no se